サポーターを正しくセットした状態です手の外側と内側ですハンドルグリップはこの位置にしかできないようになります。 この形が正しいグリップです